गुस्से और नफरत की आड़ में इसका प्यार छुपा है दर्शक मुझसे बहुत प्यार करती बहुत सजा हर बार मुझे मुश्किल में डाल देते तुम्हें कुछ अंदाजा भी है मुझे कितनी तकलीफ होती है क्यों करते हो हर बार मेरे साथ ऐसा कैसी किस्मत पाई कांच की तरह दिल टूटा एक पल में गई दुनिया बदल दुनिया बदल मैंने ये कैसी किस्मत पाई कांच की तरह दिल टूटा है छीन ले गया मेरी चाहत क्यों मुझसे रब रूठा है चेहरे में दुनिया क्यों है मिली मुझको सजा खामोश हो गए ये सारे पल एक पल में गई दुनिया बदल बदल कभी ना सुकून आए कभी ना करार आए बिन तेरे मुझसे अब ना आंटी जी कैसी हैं आप कल घर में इतना सब कुछ हो रहा था आपसे ठीक से बात ही नहीं हो पाई साक्षी भी खुश हो जाएगी आपको देखकर चलिए ना उससे मिलकर आते आज मैं साक्षी से मिलने नहीं आई खास सिर्फ तुमसे मिलने आई इतने महीनों के बाद तुमसे इस तरीके की मुलाकात तो मेरे लिए बहुत मायने रखती है एक्चुअली मुझे भी आपसे मिलना बहुत पसंद है हम बैठकर बात करते हैं ना आइए आज मैं तुझसे बैठ के बात करने नहीं आई हूँ बल्कि आज तुझसे लड़ाई करने आई हूँ लड़ने आई है मैं कुछ समझी नहीं मुझसे कोई गलती हो गई है क्या हाँ गलती तो हुई है तुझसे मेरी आंखों में देख के बता कि तूने कोई गलती नहीं की बोलना वो सच तूने मुझसे छुपाया जो जानने की मैं पूरे हकदार हूँ जिसे जानने के लिए महीनों से मैं तड़प रही ये सब क्या कह रही है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों आपसे कुछ भी छुपाऊंगी मैंने वो बात जो सच है ये मानने के लिए पता नहीं कितने लोगों से मैं मिन्नतें करती रही कितनी रातों तक मैं यही दुआएं मांगती रही बस अब मुझसे और कुछ ना आज मेरे ममता की मेरे विश्वास की जीत हुई है मेरी ममता सच साबित हुई मुझे ये पता है कि तू तो अंबिका नहीं तू तो मेरी लाडू है कोई जरूर बहुत बड़ी फहमी हुई है देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आप सबको बता सकता लाडू ये सच्चाई जान चुकी हूँ जिस मकसद की वजह से तू तेरे अपनों से अपनी पहचान छुपा रही अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं हाँ जी जी प्लीज आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है ऐसा नहीं है आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं देविका नहीं हूँ मैं अंबिका ही हूँ मैं सबको ये बात बस मानो बस अब बहुत सच्चाई मुझसे न छुपा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा तो मैं सारा सच जान चुकी हूँ मुझे जानकी के जिन्हें सब कुछ बता दिया मैं बस तेरे मुंह से एक बार सुनना चाहूँ मेरे लाडू से सुनना चाहती हूँ आपको जरूर कोई गलत फहमी हो जा लाडो मैं देविका नहीं हुई लाडो सुन मेरी बात अंबिका क्या हुआ बेटा मेरी खान जी उन्होंने कहा कि आप लोगों ने शांत माँ बता रही हूँ बस बस शांत हो जाओ हाँ मैंने रेखा जी को सब कुछ बता दिया है उससे तुम्हारी ये कश्मकश और उनकी उनकी तकलीफ देखी नहीं गई इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया अब तुम्हें उनसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं और वो लड़ लो लेकिन मैं नहीं मानी मैं हमेशा झूठ बोलती थी चाची आपको पता है ना मेरी मजबूरी मैंने कितनी बार सोचा कि आपको गले लगा आपसे कह दो कि मैं हूँ आपकी लाड़ू लेकिन नहीं कह पाई चाची मेरी मजबूरी थी चाची मुझे प्लीज माफ कर दे मेरा आपका दिल बहुत दुखता है बस लाडो बस कर तुझे तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं मैं जानती हूँ इसमें तेरी कोई गलती नहीं तूने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया तुझे पता है मुझे मुझे अपने आप पर अपनी ममता पे पूरा विश्वास था कि तू तो अंबिका नहीं तुम तो, तो मेरी लाडो है पर आप कभी कभी सोच के परेशान हो जाते थे फिर तो मुझसे ढंग से बात क्यों नहीं कर रही है तू तो जानबूझ के मुझसे इतनी दूरियां क्यों बना के रख रही है बार बार रेखा आंटी बोल बोल के क्यों मुझे पराया होने का एहसास दिला रही है उस वक्त मैं जानती नहीं थी ना लाडू ये सारी सच्चाई इसीलिए लेकिन अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ मैं मैं बहुत खुश हूँ अब तो देखना सब कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे लाडू हमेशा के लिए मेरे पास वापस आ गई और उधर हमारी सारी की तबीयत भी ठीक हो गई है मुझे माफ कर दो जाती

रहेंगे मुझ पे जितनी बार आपको शुक्रिया अदा करूंगी उतना कम ही होगा मेरी नजरों में तो आप किसी देवी से कम नहीं हो सच कह रही हूँ दिल से कह रही हूँ सही मायने में तो आप ही मेरी लाडो की असली माँ हो देविका तुम आ गए ना तुम्हें कुछ भी नहीं होगा मैं आ गया हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा हाँ देविका